Ciao! Allora, oggi voglio parlare di questa cipria che si chiama Compact Padware della Sien, quindi ecco, del marchio ed è di beauty della Lidl. Allora, la confezione è un 4,5 grammi, il prezzo è 1,79 euro e io ho usato e finito il colore 02 medium, quindi il medio. Allora, intanto, come vedete, dato che l'ho proprio finita completamente, vi mostro lo swatch. dire di questa cipria? Sapete che mi è piaciuta, mi è piaciuta davvero tanto, l'ho provata così per, per sfizio perché ero in negozio, ho provato alcuni prodotti di make up e ho provato anche questa. Allora, ve la mostro, questa è la confezione e se la trovate in negozio prendetela perché io mi sono trovata davvero bene. Ho trovato che sia una valida alternativa ed è anche molto simile ha la cipria compatta della Essence, però costa ancora meno di quella della Essence. Io le cipria, avendo la pelle mista, cipria tutti i giorni, non ci si può sbagliare. E quindi ho trovato che mi piaceva, mi piaceva davvero, opacizza bene, non tende a fare la pelle polverosa, eh, come si dice, non, eh, non mette in evidenza le rughette, quindi la cipria, la polvere non va nei segni di espressione, però opacizza, tiene fisso il make up, durante il giorno tranquillamente si può ritoccare, stratificare, non va a creare macchie nel caso che la pelle tende un po' a ungersi, mi è piaciuta. Con la mia pelle mista devo dire che tutto il giorno non dura, se la applico al mattino al pomeriggio devo andarla un attimo a ritoccare però il ritocco è facile, è stratificabile, non crea macchie quindi mi è piaciuta davvero tanto oltretutto non ha profumazione ed è delicata sulla pelle non mi ha irritato la pelle o non mi ha irritato il contorno occhi ottima anche per fissare il correttore perché comunque è più o meno del colore della mia pelle naturale ho fisso il correttore, fisso il fondotinta davvero valida quindi ve l'ho già mostrata questa ve la straconsiglio davvero fatemi sapere se per caso avete provato questo prodotto e come siete trovate. Io come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella qui sotto così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video di make up low cost. Alla prossima, ciao!